सो अहिले चाहिँ म मुक्तिनाथमा छौँ तिन हजार आठ सय उचाइमा सो भित्र चाहिँ ज्वालामुखी छ भन्ने कस्तो छ तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु हजुर दिस ज्वालामुखी चाहिँ ज्वालामुखीको घर बनाउँदैछ निर्माण हुँदैछ बिस्तारै अब uh, बिस्तारै यसको uh, राम्रो बनाउँ